नमस्कार फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से तो आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से टी एक्स टी टोकन जो अभी मार्केट में नया नया आया है बट अभी ये लिस्टेड नहीं हुआ है इसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत कम है बट जब ये लिस्टेड हो जाएगा आई थिंक ये दो तक ये लिस्टेड हो जाएगा ठीक है कंपनी का कहना है कि दो तक लिस्टेड होगा तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो सकती है जैसे कि दस बीस डॉलर तक भी जा सकती है तो अभी तो आपको सिर्फ ये परचेज करना है विदाउट एनी किसी भी दिक्कत के ठीक है सबसे पहले आप ये आपको मिल बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे सबसे पहले तो आपको ये पेट्रोल में क्लिक करना है और आपको जो ये गिफ्ट अकाउंट है यहाँ से पेट्रोल करने है बट इसकी ये कंडीशन है आपको three hundred T R X का रिचार्ज करना पड़ेगा मतलब आपको डिपॉजिट करने होंगे three hundred T R X तो फ्रेंड्स अगर आपको ये नहीं करना है तो सबको होम पे क्लिक करना है होम पे क्लिक करने के बाद डेली गिफ्ट्स पे क्लिक करना है यहाँ पे आपको देखिए टोटल रिवॉर्ड आएगा बट ये रिवॉर्ड फाइव थाउजेंड है बट मेरे अब ये फोर्टी थाउजेंड हो चुका था बट मैंने इसको रिवॉर्ड नहीं किया मैं इसको रिवॉर्ड कल करूँगा अगर मुझे लगता है कि कल फोर्टी थाउजेंड तक चला जाएगा तो मैं इसको कल रिवॉर्ड कर दूँगा और हंड्रेड का रिचार्ज करूँगा अगर आपको छोटा मोड़ मतलब आपको हंड्रेड तक डिपॉजिट करना है टी को तो आप इसे विड्रॉल कर सकते हैं अपने उसमें ठीक है तो आज बताते हैं हम कैसे किस तरह से विड्रॉल कर सकते हैं आप सबसे पहले आपको अपने ऐप uh, ट्रॉन लिंक पे चले जाना है और अपना ट्रॉन लिंक ऐप जो आपका ये खोल देना है और आपको यहाँ पे प्लस में क्लिक करना जहाँ पे है प्लस में क्लिक करना है आपको यहाँ पे लिखना है टी एक्स टी और आपने इनमें से चूज़ करना है बट बहुत ही एक्स टी है बट आपको वही चूज़ करना है जो मैं आपको बताऊँगा आपको आइकन देखना है ठीक ये वाला यू कैन चूज़ आपको ये वाला टी एक्स टी चूज़ करना है ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पे रिसीप पे क्लिक करना है और कॉपी कर देना है ठीक है फ्रेंड्स कॉपी करने के बाद बैक आना है आपको यहाँ पे डेली गिप्स पे क्लिक करना होगा जब आप हंड्रेड का रिचार्ज करेंगे तो ये लाइन फुल हो जाएगी और आपको एक बंदा इन्वाइट करना है फुल हो जाएगी आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है ये डिलीट कर देना है अपने इस तरह से और अपना यहाँ पर कोड डाल देना है आपने जो भी आपका कोड होगा और सबमिट पे क्लिक कर देना है तो फ्रेंड्स अभी तो सिक्योरिटी मैंने ये तो मैं आपको दिखाने के लिए डाला रहूँगा ठीक है फ्रेंड्स आप समझ के होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको अब क्या करना है आपने सबसे पहले देखिए अब मैंने इससे प्रमोशन के तौर पे 403 ट्रॉन को मतलब रिवॉर्ड कर लिया मतलब 35 डॉलर मुझे मेरे पास पड़े हुए हैं मैं इनको शाम तक विड्रॉल कर दूंगा और इसकी वीडियो शाम तक आपको मिल जाएगी तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो विड्रॉल पे क्लिक करेंगे प्रमोशन अकाउंट आप देख सकते हैं मेरे पास डेली विड्रॉल लिमिट चार सौ तीन टोन है मतलब चार सौ तीन टोन आप समझ गए कितना होता है अब इसको मैं विड्रॉल करूँगा बट अभी नहीं बट शाम को क्योंकि मेरी विड्रॉल लिमिट क्रॉस हो चुकी है मैं ऐसे ही सात आठ बजे के आसपास इसको विड्रॉल करूँगा और आपको वीडियो बना दूँगा तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही अगर आपको समझ आ गया होगा किस तरह से आप अपने T X T X T airdrop को एक्सेप्ट कर सकती है दो हज़ार बाईस में इसकी कीमत एक डॉलर जा सकती है अभी ये बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं परचेज कीजिए तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर देखिए सबसे पहले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके आप अकाउंट बना दीजिए उसके बाद आप इसको विड्रॉल कर सकते हैं मिनिमम पाँच ईयर्स विड्रॉल डिपॉजिट लेता है उसके बाद आपको मतलब अनलिमिटेड दे देगा ठीक है फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए थैंक यू